Здорово, здорово. Бігали? Е, хуєм набігалась. А з хуєм набігалась? Да. Йо, молодець. <laughs> На жизнь вас треба заробляти грошики. я йо. Кяно, 100 рублів в день би було, то стає. Ну ні, ну треба було їсти. То на стройку можеш піти будеш мати. Платиш 100 рублів кожного дня, купи- купиш собі флешку пива, Всьо. пачку А на дамбу Репки треба, головне репки взяти. Такось... Горішки. Го- <laughs> козацька рада, бля. А, а, а на кінець, щоб ти йшов до хати вже без пива, ти с- лузав ну, сімушку. Е. Ні, ну сімушка дуже класна штука. Я знаю, а гарбузикові добрі. Тобі то зразу їж багато, знаєш. Ну-ну-ну-ну. Бо ну. тот щолкати, то до пизди. Я. А рибку треба тільки то його. е, А і костидів, їх, вони того сиділи на річці, то трохи там що шпяли. А йому кажу, що не добре, а він мені чубля, чуш, а ти відки такий модний. Я. Кажу, я з вежниці, ну а о, сосо тобі, бля. Ми з тобою з Да, як у художці, як ніби ми прогулюємо пари. <laughs> Серйозно, якесь таке відчуття, блядь. Ще не вистачає тобі ще рюкзака з книжками і мені, щоб у сумці зошити були. І планшетів з бумагами. Дивіться, копку піровня. Це ти як? Пуску так пхав туди. Ні. І то, щоб тепер зашити, а а в мене була треба грязна, розпороти, блядь, пів куртки, щоб, щоб це пришити назад. Я тако візьму тако. Замотаю скотчем. О! Ну, бо, бо скотчем все можна було. На. У мене в хаті криша тече, я пішов скотчем заліпив. Дотепер ще тримаюсь. Ну, то добре. Добре, що є скотч. Угу. Пічку пластиліном заклею, кришу на скотч. Тепер е, піч цей газ не протікає через пластилін. Взагалі, бо то такими фонтанами било в хаті газу по коліна було. То не добре, то треба щось з тим робити. Та я купив пластиліну пачку. Одну то дитячий, дитячий. Такий різнокольоровий. Так, я взяв зелений, та й приліпив. А то краще би було жовтий взяти. І жовтий я пустив там до криші ще доліпив збоку. А, та ти, ти там фігурки наліпив. собі, А що в мене є дерка у стіні, то я її з- зимо п'янкою пив на базарі. Ну то дує в зиму, то сніг лізе в хату. А ти його виганяй трохи. Я якимись шуфлями що ж кидав у вікно трохи з хаті, але то, то не добре, то зайобує. То вночі лежиш, тут бів очі сніг лети. А то ж добре цей от целефан купляти. Який? Ну целефан, такий, такий прозорий целефан на вікна. А, целеф. Є, є, я то знаю. не дує вікна. Да, да, то... То целефани як бро... як презервативи. Я знаю, я весь час так робив, але то потім я узнав, що є скотч, то я той целофан. то що то стос. Ну, бо то целефан дорожче виходить, ніж скотч. Да, скотч не дешевше. То й то надовше. рулон скотчу ти можеш цілу хату Ну. А ще можна там поремонтувати все, що хочеш. Та, А я, я робив, робив, то мені порадив один мій знайомий, казав, що ти оцим ліпиш, то візьми купи скотч та й все. Йо, та добре, що в тебе є нормальний знайомий. То... У мене, знаєш, у мене та кнопка така не робить у хаті, що на що мені підло роз'їжджаюся, а там я плутоній розливаю по тарілках, в цих колбах. Та мені то та кнопка щось заїла, то я взяв та й пластиліном підліпив, тепер все робить, блядь. А то плутоній не тече? Ні, то трохи таке парує трохи у хату з-під підлоги, але... Але то тепло у хаті, ні? Тепло піздець. А то добре, що як включаєш світилко, то воно се загрівається краще. А і зелені такі вогоньки млітають, Ні, то такі, як у віддиму просто, прості. А, просто. То зелені, то в мене. у... то... то коли ти додавав того цього, як його, хосфору. Да, то зелені в мене у Сарайові. Та буде був в Сарайові е, феї живуть, які какають тими хосфорними хмарками. Да, то то вони. А вони такі курви там, що ти піздець. Блять, все пиздец. Ну а шо? А шо, бля, не робив? Ой, блядь.